Asaga weewombeese nnyo bannange. bulijjo. Omuntu waba takuyise maneja Nassa nkuyite ki? Nassa. Nassani. Ziwa Rashid. Ziwa Nassa Rashid. Maneja Nassa abantu baagala okumanya gwe maneja waani. David Utalo top brand. <laughs> David Utalo chi? Top brand. Top brand. Osadde ko mukono totide kulumba. Bote bachimanyi. Bali. Abagalo kumanyi. Manager Nasa katono biography yo. Manager Nasa yani afuka cha manager Nasa avawa avamyala jawa. Watu ulira abasinga baba baba myala. Eh, kibuuzo ekyo kinene naye enewe ah, nzaalibwa bakuli gyembadde obulamu bwange bwonna ndi mwana wa geto nazaalibwa mu geto mbeera mu geto naye eh, nafuna omukisa nensinkana muganda wange nga mu 28 okuva 28 mbadde ne muyimbi wange bwembanga mbadde manaja mu 221 tekinakowunyisa bantu kubanga oli muganda wange hmm? olwo omusisinkana mu biri munaana ewa bakuli ngaovaawa nga gwani era omusangawa ye yansangayo ye yansangayo nga nze ndigeto yut ye yali ava luweero ng'omwana ayagala ah, okubaako kyakyusa mu bulamu bwe eh, kati ah, destiny ensisinkano yatusisinkanya jaje wabakulinga ate nze ndi mutuze wabakulinga nsobola wabakulinga netugezako okukola ebintu bingi netwagalagana ngaaboluganda nasanzikiriza nkuite dj nassa abantu yobasinoyo oh, omuziza kati oyo oyo dj nassa dj nassa ah, abeera dj emyaka kumi kati akuba mu lwayagadde uh-huh. naye ate ye dj wa posi we ku mikolo uh-huh. ne ku sho hmm. okyali dj ya tetusobola kuva musayigwa ate obwa dj nina mukulembeze mu badj eh. eh, ndi mukulembeze eri waggulu nnyo nyo nyo ya okubeera ngaodijinga then ngaera olimanaja okulondoza katonda ne n'okubeera organized kubanga obudde obusinga naye the percent of my time ya muyimbi wange n'emirimu gy'omuyimbi wange ekira ebyokusomozebwa ki byosanze okuva lwafuuka maneja w'omuyimbi eh, ebyo kansooke mbijjukire naye waliwo bakyali abalungi b'osanga kyetuyita along the way oba mu kkubo Uh, abantu abalungi b'osanga olumu bakuleetera obutajjukira kusoomoozebwa waliwo abantu abalungi mu nsi muno nga mediya nga bamaneja ba artist abalala kati bikuleetera okwerabira okusoomoozebwa uh, famiry n'emikwano ne tiimu ebeera behind you ate bakugamba ki tebanakyebaŋambo nomamutakulamaniga eh, kubanga olaba david lutalo yenamba esawa zino mu uganda kakati wano namba biri olanda okuva ku namba emu paka ku namba tano david lutalo kakati namba mukaaga waliwo kulamani kakati tentugenda yiya namba musanvu eh. kuba okuva kwemu paka ku tano waliwo david lutalo kati kunamba mukaaga kuliko kulama owulireko gravity bweyakaba anti olaba amaziga amakube nagatali makube gawukana gulavite linda amakube maneja nasa ye ndowooza ye maneja nasa bingi byayogerwa kuba omukulu david lutalo fano tatutya tukubuuza amazima omukulu david lutalo yalina maneja omuge bali baita ivan muganda wange bingi nebyogerwa david lutalo azuddeo alese ivan oyo nasa dijja obudijja anasobola ebintu ebyo tewabifunako nabifunako naye kyetaaga ne babuuza abo abaalinga bapima luli ne batubulira kati nasa watuuse kati bobajja kumbulira nasa dijo obo dijo atuusewa nange simanyi wenduuse nge mbeera ku mulimu buli lunaku simanyi birala naye manaja ivan anko ivan fe bwetumuyita muganda wange era gyali ali bulungi tulina kyetukola ekirala omwedijetwemanaje ekintu ekyo abantu baagala okitegeera njakukola essomero erisiigiriza ogigala kukola essomero batuvuga sipiidi batulina nja kukola essomero kubanga uh-huh. simanyi bwenyinza bategeeza bonna how you transit you know transition oba enkyukakyuka kinene joweri yabadde agamba ki kajje kajja eh, ah, olina kyomaliriza eh, mbadde manyi nti maneja wange omunyigiriza kubanga ono yetumbuto Musajja wenyigize tumbuto. Yes, kamunyigize. My boss bansonyi okulaga bayayi. Okay, okay, okay. Nasa. Twagala okumanya abantu bagala okumanya birungi ki byofunye okuva lwafuka manager w'omuyimbi. Tewanyumirizaamu. Buli kye njagala mbulamu bwange nkifune. Ekitiibwa kya Mukama first of all uh, I'm the breadwinner in my family so bwe mbeera nsobola okuteeka omugaati ku mmeeza emisigadde nabwe wafuna transition yokufuuka manager welabayo samwe yange olina omuyimbi omulala gwomanaginga besides lutalo ah, okumanaginga omuyimbi yenna oba okubeera n'omuyimbi yenna its all about the blending chemistry mukwatagana mukola nina omuyimbi ngaate muganda wange nga tukkiriza okwewabula simanyi nti nsobola okugaana ate sisobola kusobola bayimbi balala kubanga simanyi kemiswe waba taliiwo bageto yuthi banji abandyagadde okubikaminga talent managers ki kyoyinza obbagamba okutuukiriza ebirooto byabwe abo mbagamba baje onboard abo abo like yesterday they should have come like yesterday tuje tuje onboard olaba eh? nze gyenava jowe eh? nze gyenava ffe twegulira omugaati ffe tugwenoonyeza kati omu actually simanyi oba nsobola okuba nga bwe baba bandabamu ebirungi bandabireko bwe baba bandabamu ebirungi bwe baba bayindabyamu balabe balabe balabe nti sebaka teri agenda kujja wokusanga wuwakonko nagamba ebeera manaja wange okay. abantu bagamba david utalo yali takubwa nnyo musiki we mu mabaala n'asalawo kakufune bakube mu mabaala ekintu ekyo kirowoozaako kyoba okyogerak ekitegeeza nze nali nsinga okuba musiki we mu mabaala baali tebamukuba n'okuva lwafuna dj munaabwe eh, badj badj batutwalanga ngaekintu ekyokusaaga mu indastry ban ah, nebaza badj bona mu uganda nti nze omukubasooka okugamba nti local music. Bonga bwebagala omuyita bwe bugagga bwaffe obadde okimanyi kyekintu siza wendi kati bwemba nga nze omu nasituka nentuuka wano ah, osanga katonda yazuula ebimu mu nze ebyenjagala balabalabe david utalo okuba music we we have a whole team tulina team david utalo tulina kulamano wedagola baanowe olokuba gwedi oli dj ne bali ba dj banno awo kibwa kya mukama eh. kati manager nasa if you are to choose among the two okubeera dj nokubeera talent manager kikyotwalako I'm a city talent manager. I'm a brand manager. Hey. Eh? Yeah, I'm a brand manager. I'm not a talent manager. Okay. I'm a talent manager. I'm a brand manager. Uh-huh. The manager of Muganda. Wang. yayagala nze muguno omulimu era sirowooza nti nsobola okikola watali because i give respect to him buli lunaku muyigirako ekintu ekyo akimuku oba bitano bulungi nyo bulungi nyo buli lunaku mbeera bulungi and uh, smooth all the way abantu bokuleete bakwisaamu amaso nti dijja obudijje abeera atyanga yatukule kati emubede yasasa bawe ekitiibwa sifaayo oba boba kimpa kyenfaako kuba nti nze niyo bawe ekitiibwa ebisigadde bwe bamanyi last akatalekeka barosta tebawasa bwe tukitwale nti wali atokose etooke tula mu kamera okyongere maama elena yeyabawangula bonna abali eyo ababadde bamwetaaga na kumi na mwenda ebyo baba tubabuusa tetwogera mwaka tetwogera tetwogera mwezi weyanze bafani ababawagira managementyo oh, bonna naba first of all spark tv joweria webale oli wakabi ate olitali waffe n'abayimbi abala bangi twebaza mukama eyatuwa abawagiza abagala devitalo buli kaseera twebaza bakyali bange ngono abeerawo buli lunaku mu bulamulamu bwange nebatawaanya nebaza abali behind you nebaza abaproducers abashoyo na buli omu nebaza spark ne entire ntv nebaza uganda akalowoozo kankali kamu nze ndowooza senga twegatta tusobola okuba nga wano yemuyita mbushoyo abanigeria weeri esobola obutabeerawo ngaezaffe bwezabeerayo waabwe and i can never rest nga sikikoze kubuulira amazima nga bwe nava mu bwa dj nembeera manaje tujakyusa industry ya uganda one by one time lutalo taliko namba lutalo numbeles <laughs> numbeles uh, ayagala okutuwa enamba ayingire mu kisaawe oh, yanzanyo taata amanagi nga nge we love you we love you one love okay <laughs>